pad eh, u napred, pa da nastavite pad u nastav. E sad, kako to da uradite? Znači, prvo uradite pad u napred, i u ovoj poziciji, eh, pošto jedna noga stoji eh, na ovakav način dole, ovako, treba drugu nogu da stavite da bude paralelna sa njom. Znači u ovom slučaju ova noga je bila dole, a ova noga je posle bila dole. Ovu nogu stavite da bude paralelna sa ovom nogom, okrenete se u smeri s kog ste došli i uradite padu nazad preko suprotnog rana. Znači, ako ste padali napred preko levog ramena, unazad treba da nastavite preko desnog ramena. Znači, preko levog ramena, odbijete noge, okrenete se i preko desnog ramena. Ako padate preko desnog ramena, unazad treba padate preko levog ramena. I kad ustanete sve mirno i stavite. To, ali bez ruku, znači da ne koristite ruke, da ne biste koristili ruke možete se uhvatiti ovako za stomak. Uradite pad napred, nazad i usne. Bez ruku. Znači da ne možete da se odbacujete rukama. Još jednom, odavde, pad napred.